وهرا وهرا سلامتكم أنا اسمي ناجح بعلوشة تونسي الجنسية من تتبع ولاية المهدية متزوج عندي آه، ثلاثة صغار وأنا أرتيزون وعندي آه، صاحب مطعم اسمه دار العرجونية في سيس بلفار مونفلوري في بحذا اللاغار مش بعيد ورا اللاغار 200 والله أنا في صغري شوف في صغري آه، نحس في روحي ديفيرون شويه على على على على, على, على, على, على جيراني يعني اني يعني من كنت صغير ما نحب ما نعرفش الراحه ديما نبربش ديما الخدمه ديما الفلاحه هاي نحرث هاو نزرع هاو هاو حتى هاني هاني وخواتي مشنا كيف كيف هاني من صغري معمل على روحي من صغري مستحيل نعيط مثلا لبابا نقول له تعطيني مصروفي ولا ولا امي ولا مستحيل والله ساعه ساعه نلقى اليبوك يعني 500 فرنك واني عنده حساب نلقى بابا الله يرحمه ولا امي مخليت لي 500 فرنك فوق الطاوله طاوله هي طاوله طاوله طاوله قبل يعني طاوله لوح باربع اربع رجل لوح هكا ونهزها نغز ساعة نهزها ساعة نخليها ونخرج نمشي نخ... نمشي لقصر هلال وطبلبة فك السلاعة متاعتها ثلاث شهور نخذ في المرمى وانا صغير كيف اللوز صغير نخذ في المرمى باش من نمدش ايدي لا لامي لا لبابا وراه في وقت الزيتون في النهار نبيعه بالمليون وبالمليون ونص زيتون نمد كل امي هاك يما وليدي وبعد نقول لها اعطيني مصروفي يا وليدي تكون عندك فلوس كي نقول لها فلوسي هذيك مش فلوسي هاي فلوسي تعطيني 5000 5000 5000 عباره 200000 تو تلقاني فرحان يا ودي الحمد لله والله شوف هو قضاء وقدر انا كنت تخدم موظف الحمد لله يا رب يعني مستوره ايها الناس يعني كالموظفين في تونس وعندنا شويه رزق شويه زيتون وفلاحه والحمد لله يا خويا هكا عملت رخصه نتاع مغادره نتاع يعني vacances نقولوا واحد لفرنسا جيت هناك استراحت تعديت هكاك ما عندي حتى اي برنامج باش نقعد افيا فرنسا ولا نرجع ما عندي حتى برنامج خرجت باش نخرج نعمل vacances نلقى الاجواء مساعدتني وانا نحب ال... وقعدت هنا قعدت عجبني عجبني الجو عجبني النمط نتاع المعيشه شوف اسمع البدايه يعني كي جيت جيت ب visa vacances لقيتك ثلاث شهور ممكن اكثر من ثلاث شهور هو القانوني ثلاث شهور عندي في الحق ثلاث شهور mais انا ما حسيتش بهم ثلاث شهور قعدت يمكن ست شهور مع فما الحاكم ما شافنيش ما كذا يعني عايش عادي عندي جايب فلوس معايا من تونس يعني عيش عادي ومع جيت مع واحد قريبي لهنا سكنت معاها ست شهور بعدك ست شهور هذوك خويا نلقى روحي SDF نبات في البلاج يعني نبات في البحر في الشط شتاء خريف صيف تسع شهور نبات في في في الرمل نحكي لك نكته فما مره راقد تعرف في البحر يعني نرقدوا البحر تلقى في ياسر ديما عباد في الصيف حتى ما ساعتين تاع الليل مع ما ساعتين ونص ما ثلاث خذتني عيني جيت هكا تحت الحيط في البلاج ورقدت يجيك الكاميون اللي التراكتور اللي يمسح الرمل فززني بالغبر وبالعصر وين مشيت ثم جردة الفوق حدا البلاج الفوق مشيت رقدت فيها وين نرقد <laughs> نرقد حدا الرجاج التواتيك نفز يمكن الخمسة ونص ستة نتاع الصباح نلقى روحي عبارة كانك مغطسني في بير في البحر ومخرجني مبلول بكلي حذايا حد لحيت دبشي عصرت دبشي تعديت كملت رقدت فزيت يمكن 11 يمكن 10 ونص تاع الصباح واني كنت نحلم نخدم في البلاد يعني كنت نخدم في وقف الكرهب وهات الاوراق هات هات هات كيف زيد شنو نلقى نلقى قدامي الاولاد هك ياسر الاولاد صغار يلعبوا الجرد ولا اسمع قبل نتكوخر يعني فين تو يا المدرا انا نخدم وناخذ في الاوراق من عند والا يعني فين قعدت ربع ساعه وليدي داير ميت بالشر الناس دي ما عندي شيء اش نعمل اسم نمشي حتى نجي قدام الفستيفال نتاع كان نلقى 70 سنتيم دي بيس 70 سنتيم 50 و20 هزيت وين نلعب بهم هكا ونحكي وحدي قرب نخرج يا اخي تسعة شهور الواحد بات البرة وحالته حليله <coughs> نلقى روحي في مارشي فورفيل مارشي نتاع الخضره نعرف عزوزه قاوريه تجيب في الفقوس حشاك ولد القمره ساعات تجي فيك الشرف ولي نمشي ونخمم يلزمني ناخذ حاجه خشينه وتشبعني ما يمتيش فيها حلوه قارصه ما يمتيش فيها المهم تشبعني جيعان نوقف قدامك القلاوريه انا اللي تبيع في الكونكوم راك الشرف الكعبه كذاك قلت لها مدام بالله قداش الكعبه قالت لي 50 سنتيم يا ودي واش فرحت يا ودي اعطيتها 50 سنتيم وخذيتها الكعبه ولد القمره مشيت ماك سباب المهم ياسر مشيت غسلتها ما وصلت كان تعرف كان انت ما وصلت من مارشي فرفيل حتى الكان يعني شقيت ال rue Meynadier كله ما وصلت غميكا كان كملتها الكعب القمر هذيك قاعد في ذاك في في ذاك ال 20 سم نلعب بها تدي وحدك كويكتي ولا الواحد يخرج اصلا نجي حدا مارشي قنبيطة ثم الدروج اللي تهبط هذيك نتاع السوسول ومش تتعدى تمشي الريمو ومش تمشي البلاصه نتاع العرب الكل بلاصه دي غاز نلقى مراه هذيك تطلب هاني هابط في الدروج الثالث درجة نسمع في كلمة لله لله قلت لي ناجح بالله المرأة تطلب لله هنا عندي العشرين 20 سنتيم زعما العشرين 20 سنتيم هي عزم ربي ولا حتى مليارات كي حبيتش نعطيها لها حشمت قلت تقولش حقرني اعطيني 20 سنتيم قدمت قدام قلت لها مدام ربي تسمح لي راني والله ما تقولش حقرني عندي 20 سنتيم كانت اخوها نعطيها لك قال لي ليه اسمح لي نتعد قالت لي هات ولدي اعطيها لي عربيه هيك كيف كيف اعطيتها ال 20 سنتيم اقسم بالله وقت عطيتها 20 سنتيم نغزلها حطيتها هكا بحذاها وقالتها ودزت تدعي لي يا ربي يا ربي نهارتها اخويا استا نهار السبت العشيه بين عشيه ومغرب ربك والمكتوب نهار لحد اللي هو نهار راحه نهار لحد نصبح نخدم في المرمى ومن فميك بديت نخ... يعني نخدم في المرمى وما عنديش اوراق مشيت خدمت التطواج النقشه هذيك نتاع الحنه الكحله في, في البحر في الكروزات نبات في كرهبه شهرين نتاع واحد ولد بلال وعامل علي مزيه يعني خليني بات في الكرهبه نتاعو يعمل علي مزيه هاي نحكي لك نكته عبيات الكرهبه هذيا قريب نموت فيها اني خوك راقد ونسكم غدوه نهار احد وهنا في كان ثم نهار احد يعملوا فيه الراليه هكا السباق بالرجال يعني الناس كل تجري على السباق العدو الريفي نقولوا احنا في العدو الريف يبلوكوا الطريق الرئيسي كله يسكروه والطرق ال parallèle معناها الموازيه مع الطريق بتاع نور كل رامبو تلقى فيه دوريه ثلاث اعوان تاع بوليسيه واني صاحبي كي قرا الكرهبه قراها في الرومبوا في الكرهبه الاولانيه الاعوان قدامي فزيت الصباح كهزيت راسي هكا بالكرهبه تفتلك قدامي اعوان هبطت راسي رجعت تلفت الرومبو الاخر قدام عوان تلفت على اليمين نلقى العوان تلفت على اليسار نلقى عوان قلت اني يا اخي ربما شك فيا انا ارهابي يودي ثني الحكايه قعدت هكاك وانا ندعي يا رب اجي الحكايه يا رب اجي الحكايه هز في راسي بشويه نغزر في التلفزيون تاع الكهرباء كميون استفادت كبيره جايه استفادت هذيك جات بيني قدامي قدام الكهرباء والراقد نايم تسكر على البوليسيه باش ما تشوفنيش في صح خرجت من الكهرباء وسكرتها عملت روحي نمشي عادي نمشي ممكن نقول لك مشي يمكن جي 100 متر ونلقى السباله هذيك غسلت وجهي غسلت اموري تعديت نمشي ما رجعت فيه الروح نقول لك كان بعد ممكن جي <laughs> جي نص ساعه بعد لقت بالي كون عدوري فهمتني حسينو قعدت يمكن اربع سنين ونص ما غير ما غير اوراق خدمت كل شيء الا قله الخير ما خدمتهاش نخدم البرمه نخدم في التاتواج نخدم في الدهن خدام نخدم كيما يجي وما نتكبر حتى على شيء اللي يجي قدامي نخدم حتى نلعم التراب ومن ثميك قلت انا جهني علاش ما نحلش artisan على روحي ونخدم على روحي دوب عملت اوراق عملت اوراق كم اليوم ما جيش ما قعدت يمكن 20 يوم شهر حليت artisan الى يومنا هذا نخدم على المقاولات دهن مرمى زليز كل شيء يعني احنا بالفرنسيه نقول لك ماسونري بانتيون فهمتني والحمد لله وبعد الواحد ما تزوج فهمتني ولا وعمل صغيرات وانا تويكا فهمتني ولا عملنا مطعم سميناه دار العرجونيه اللي هي العرجونيه هي جدتي الله يرحمها وهناك كبرنا لقينا جد خاصة أنا نحكي على روحي لقيت جدي لقيت كان جدي أم بابا وجدي وجدتي أم أم أمي ولو يعني أكثر حاجة عشت عشت مع أمي مع جدتي باقي حتى بابا عمره 13 ونص 14 عام وتوفى الله يرحمه وممكن نقول لك ثلث من مخي انا ركب على جدتي هذه ممكن يمكن قليل ياسر يكون يعرف عليها الحويجه هذه جدتي هذه امراه كومباتونت كانت صاحبة رزق وكان عندها زيتون ورزق وكانت بالحصان والمقرونه وشكون يدخل لها رزقها ويسرقها ماتت عمرها اكثر من 100 لين ماتت الصحه نتاع ناس قبل لان ماتت الوابه يعني الوابه ممكن قرب 30 كيلو شعير ولا قمح ولا هو تهزها وحدها وتحطها في ظهرها وتمشي بها لين ماتت وتطيب وحدها وتاكل وحدها هذه هي هذه يا سيدي تسمع باك يقول لك خبزك مخبوز وزيتك في الكوز هذه لقيتها شريتها من من سوق الخردة نقولوا احنا شريتها من سوق الخردة بتروا ورو اللي هي لو نهزها الميزان الشارع اقل حاجه تعمل 500 يصوروا هذا الكوز اللي جدادنا قبل يخبيوه فيها في الزيت وفي الرب هذا يسموه الكوز انا كي لقيتها حتى مليار شراها على ما انا نحب الحاجه القديمه ياسر نحب الحاجه القديمه ليش القديمه؟ لان القديمه اي حاجه قديمه تمثلنا في جدادنا وتمثلنا في تراثنا وخاصه التراث التونسي يعني غني يعني بصراحة يعني عجبتني بالكذا بالكذا وهذاك علاش خديتها ونحطها في الريستورون تاع دار العرجونية آه، كاثار كرمز للاجداد نتاعنا كاثار للتاريخ نتاعنا هو شاء القدر راني نخدم خدمتي في ال maçonnerie peinture نهار انا متعدي من الشارع هذايا نرى في واحد انا رجل كبير ما انا شي حل في مطعم دخلت غزرت السلام سلام قال لي ولدي انا نحتاج يقولوا احنا artisan قلت انا راني artisan دخلت لل restaurant هذه دخلت شفت نلقى خدمه ملقصه ياسر قال لي ولدي آه، تخدمها لي قلت له نخدمها لك اما على شرط راني الخدمه نعودها من الاول للاخر اما باش نخدمها نكمل الخدمه هذه ما نكملهاش انا خدمه ناقصه ياسر الرستوران هذه بديت انا خدمتها من الاول من الزلاس حتى اللي كملتها حتى لل matériel حتى المعون كل من اني اني اللي عملت وبعد شوف سبحان الله شاء القدر باش نخوها انا نرستورو هذه بعد يعني هو راجل كبير شويه عيطت تفهمت وياه قال لي ولدي تاخذ من عندي قلت له ناخذ من عندي قلت علاش لا يا اخي الواحد هو تولد في المرمى ولا في الدهن دي كيما عرفت المرمى والدهن انا كنت موظف عرفت المرمى والدهن زي قلت زدنا نعرف ال restauration اخي شنو هي علم الاذن هو ال restauration مش علم الذن يعني شويه انتباه وشويه معناها تركيز وكل شيء مريض اني spécialité نتاعي سبيسياليتي تونسيه تونسي لكن بحكم الكليونات هنا يعني فما عرب وفما قره فما الانواع الكل وليت نعمل يعني عندي des menus نتاع Maroc مغرب عندي équipe. تحت لي عندي كوزينير او المحليات يعني حاط كوزينير ومعايا سيرفيس واول محليات يعني حليت كنصلي هذه بركه بعتالي حليت الصاله الثانيه اللي هي الصاله نتاع نتاع المرأة نتاع العراس نتاع اعياد ميلاد نتاع اجتماعات نتاع مثلا مؤسسات ولا يعني يجتمعوا لحاجه يجيو يعني يشوفوا الصاله آه، نكري نكري لهم الصاله فهمتني ونجم نستعملها يعني حتى الصاله هذه تتعبى يعني بالمطعم هذا تتعبى نجم يعني نجم نستعملها كمطعم يعني فهمتني اود الماكله في آه، نوعيه الموسيقى في يعني في في كل شيء كل شيء لازم الانسان يعمل له يعمل له آه، حساب يعني في كل شيء تو انا صغاري كبروا بداو يكبروا لهنا وعندي ما يقارب 22 عام انا هنا في فرنسا مش كثير مش كيف انا تو نروح تو تونس ممكن انا نجم نتاقلم شويه mais صغاري ما عادش نجم يتاقلموا كبروا لهنا انا تو المستقبل نتاعي تعرف شنو المستقبل نتاعي فك الصغيرات هذوكم نأطرهم ويعيشوا الفوا هم في فرنسا والفوا هم في تونس يعني في الدار الداخل يحكوا كم بالعربي ذريه يحفظ القران يتكلموا بالعربي يكتبوا بالعربي كي يخرجوا معي في الشارع معايا الجرة يتكلموا معايا بالعربي معايا العرب ثم اللي نعرف أنا عرب ما يعرفوش يتكلموا بالعربي هو يتكلم هو ولده بالفرنسي بالغو أنا خويا لا عندي لا غو لا عندي حي كلم خوك ولاني ولد ولد الريف أنا ولد نتكلموا بالعربي ومرتي في الدار يعني فما برشا حاجات الانسان يلزم يلزم يقرا في الحوايج هذه يلزم يقرا لقدام شويه ما يلزمكش تتكلم يعني بالفرنسي بالفرنسي بالفرنسي ولدك يوصل على سارتناج 18 عام كنت تقول له نروح بكل لتونس يقول لك باش مش تتكلم غادي بالعربي ولا بالسوري يضحكوا علي يقول لك الكوزان تاعي يضحكوا علي نتكلم بالفرنسي عاد يا اخي ما يتكلم بالعربي الجذور نتاعو هو يتكلم بالعربي والحمد لله فهمت ولا لان هذا يجي دور الام انا نخذف النهار مش شكون اللي شدتنا في الدار وتحفظ فيه السورة هذه والآية هذه هي الأم هي الأم تحفظها في القرآن هي الأم اللي تقريهم بالعربي واللي يحب يوصل حاجة صارت راجل يوصل لأن هنا موجودة في فرنسا آه، مدارس بالعربي كل نهار حد سبت نجم تهز صغيرات تقيدهم كل نهار حد انت وتختار انا ال séance وقتاش يمشي يقرا بالعربي يحفظهم قران يحفظهم انا نعرف شكون اخذ الباك نتاعو لهنا بالعربي هو نعيشوا في فرنسا ولاده خذوا الباك نتاعهم باللغه العربيه وموجودين هنا وتخرجوا باللغه العربيه وشنو المشكل ثم مثل بالفرنسيه يقول لك si on veut on peut الانسان احنا تو وصلنا certain âge يعني لازم تخمم وراك ما عادش تخمم قدامك آه، قدام مش مازال قدامي هاني عايش ناس نعيش لصغاري نعيش باش نربي الاجيال الجايه جديده باش اللغه العربيه العادات والتقاليد عباره كنا في تونس ما لا هنا ما احنا تو هنا في فرنسا ما لا ما نحتفلوش مثلا بالمولد النبوي الشريف نحتفلوا به وثم فاسون كيفاش تحتفل به مش الاحتفال راه راهو ماكله وتخمخيم راهو مخميخ ولا ماكله وتمخميخ لا الاحتفال راهو كتقول راهو غدوه المولد النبوي الشريف هاو سمعناها المولد النبوي الشريف هاو نحفظه شويه قران هاو وتشري له حاجه باش يقعد لها في مخك كالسينيه كالعلامه اه بابا شرى لي في المولد شرى لي كذا كذا كذا وفي العيد كيف كيف مش الفايده صحيح نعمل شويه حلويات معنا باش نفرحوا الصغار مي لازمك تفسر اش معناها العيد هذاك وتعطيه مثلا تشري له حوايج دي باش يقعد يتذكر بابا شرى لي في العيد وشنو العيد وتقعد له في مخه وخاصه مثلا العيد الكبير وقت نذبحوا كي تجي مش تمشي احنا نذبحوا ثم ناس تذبح راهو هنا عندنا بلاصه فرنسا معناها تعطينا احنا المصدره ثم بلايص معناها مصدره باش نذبحوا فيها باس تهز صغارك او مرتك مثلا تعرف توسيل كيف كيف تعرفش معناها هي مي خاصناك صغار هذوك تهزهم وتوريك كيفاش يذبح في العلوش وقول له هذاك الخثر نذبحوا فيه الخثر عندنا عيد كي يكبر هو واللي يعرف جذور نتاعو يعرف عندنا حداثه وتقاليدنا وكذا وكذا وكذا يوسف 18 عام يولي وحده يعرف الخير من الشر وحده يعرف وكي انت ما توريه حتى شيء سيرتطا يعني في normal هو نعطيه الحق راهو لانه هو عايش مع مع مع الوره مع français. وعايش عايش كيفهم ونفس المعيشه ويولي وانت كلمه توريش ولا يولي ياكل لك الحلوف ويولي يعمل لك شراب و و و من الاول والدور هذا راهو الاب وحده والله ما ينجم لان احنا الاب يخدم البرد شكون اللي في الدار الداخل الام اللي على الام كي الراجل فاهم ومرته يقول مرته اسمع رد بالك هكا هكا حفظيهم هكا عاملين لهم هكا عاملين لهم هكا ومع المراه عندها ايديه من عندها والحمد لله بشوي بشوي ما نقولوش عباره بالضبط 100% عايشين في تونس لا لكن هنا ياخذوا مثلا اثنين اثلاث اثنين الاثلاث لغه عربيه و نعطيهم اثنين ثلاثة لغه عربيه وكي نعطيهم انا ثلاث في الدار français ليش؟ لانه هم في المدرسه ياخذوا كان في الفرونسي conjugaison grammaire كلكم كل يعني فرنسي يعني انا كي نعطي انا اثنين ثلاثه وخليهم ثلاثة الاخر ثلاثة الاخر تكمل فرنسا وحدها في المدرسه كملوه وحدها تولي معادله مريقله فهمتني هذا حسب حسب رايي انا اني يعيش هكا اني حاليا نعيش هكا نحاول نحاول باش نعيش عباره كنا في تونس في وسط الدار الداخل البرا شيء اقوى مني برا فرنسا على الاقل الاخر كي يكبروا يكبروا هنا يعرفوا كونه هو راهو تونسي وال culture نتاعنا ومام تو هنا هو فرنسي انا هكا mais اخويا ثم ناس اخرى عندها نظره اخرى للحياه هذا نظريات انا نظريتي هكا هو نظريته حاجه اخرى ونحترم نظريته راهو نحترم نظريته كل واحد ونظريته كيف يشوف الحياه هذه اصعب موقف في حياتي هو عندي العزوزه اني ملي خرجت انا لفرنسا قعدت يمكن خمسين ما شفتهاش وبعد يعني ما روحتش انا عملت ورقت وما روحتش لتونس كلمني خويا انا نخدم بعيد شويه بلاصه اسمها فونس نترب تسبق شويه كلمني خويا كيما اليوم في العشيه قال لي كنت تحب تشوف امك حيه روح توا الكلمات هذوك قاعدين في مخي روحت نلقى امي في الكلينيك عندي خويا اصغر مني عرس بعدي والله مرت خويا خلات طفله صغيره والله كي روحت عرفتها غربه صعيبه ياسر والموقف اللي احكي لك عليه هذا اصعب موقف هو كنت يعني روحت ثم طليت على امه وخلاتها لاباس الحمد لله ورجعت انا نخدم بعد يمكن مده مش حاجه كبيره يمكن حكايه شهر ولا حاجه كلمني خويا كلمتني الدكتوره اللي الإله يبوم الله يرحم والدها ما غير ما نذكر اسمها هي دكتورة تخدم في آه، من الصحة نتاع المهدية في تصفية الكلاوي يا دكتورة الله يرحم والديك لا يا بومة كانها كانها بنتها مو كانها كانها cliente كانها بنتها كلمتني قالت لي يا سي ناجح كانت تحب تشوف امك حيه يعني امك مش حيه قالت لي سي ناجح روح قلت تكون فما لاباس خاطرني متهمني اياه فما حاجه كلمني قالت لي لا امك تعبه شويه ما يروح خير كلمتني المغرب المغرب عادش تلقى لا مواصلات لا شيء دخلت directe على الانترنت قصيت البيل الغدوه الصباح رقدت مش رقدت يعني الليل كامل ما رقدتش يمكن من الثلاثة الأربعة خذتني عيني كاكا أنا خذتني عيني كاكا وخوي الكبير هذا يعني كلم المرأة عرفات المرأة وأنا راقد ما باش تعززني قال لها راهي كلمها قال لها امي راهي ام انا قال لها راهي معناها امي توفات الله يرحمها معناها امي توفات الله يرحمها وصلت انا الدار يمكن مع مقارب العشرة ونص تاع الصباح العشرة ونص الحداش بقيت يمكن آه، يمكن درج خمس دقائق عشر دقائق وامي جابها من السبيطار يعني دخلها للسبيطار شفت هاك اللحظه هذيك وبعث لي هزها يعني هزينا دفناها حتى الله ماني عارف كنت على الجمعه غاديكا وروحت مي تقعد تاثر فيك أثر فيك حاجة لكون الوالدين ما ينتقل عليهم حتى شيء والله العظيم لو كان الإنسان يحس يحس الشطر اللي حسيته أنا بعد ما توفت أمه يقول لا حاجتي لا فلوس ولا حتى شيء اعطيني نفرحها وهي حيه وبعد على الاقل الموت جاي للناس كلها مي على الاقل راني شفتها قدامي بحذايا وماتت راني نشوفها مي يا اخي أه تعيش معناها غربه نتاع 50 وامك تمرض بعدك تخليها امراه تلقاها امراه اخرى عزوزه وبعد تمشي في العام تطلع عليها خمسة ايام ولا حتى شهر وبعد يقول لك يجي يقول لك الو اي روح تروح تلقى امك ميته يعني آه، يعني تندم حاجات يمكن تقول يا ربما ما فرحتهاش بحاجه ربما ما, ما فدلكش معاها في حاجه ربما ثم موقف كانت محتاجه فيه لي انا باش حتى حتى نفدلك معاها حتى ننزلها رجلها هكا لان هما كانت باراليزيه وما كانت ما كانت تعمل في الدياليز وكانت مشلوله انا نفكر في روحي غدوه ولدي ولا بنتي كيفاش لان ازرع تحصد وان شاء الله يا اخويا نكون على قد <laughs> نكون على قد المسؤوليه يعني الواحد بقدر الاستطاعه الواحد عمل مع الوالده قاتل الاستطاعه هو هذا يرى الانسان هذه حاجه بينك وبين مولاك راه ما تنجم كان كان خدمت فيها مخك راك تخدم فيها على روحك وكان مشيت معاه بالنيه ربي عالم كانك ماشي مع ولدك بالنيه هذه نظريتي انا وان شاء الله نكون على حسن كونوا راضين علينا على الاقل الاخر على الاقل يكونوا توفاوا راضين علينا ان شاء الله يا رب والحمد لله واني مطمنه بحاجه امه كانت تلميذه باش الانسان كل آه، خويا صغير يخدم في زاده في ايطاليا لكن خويا الكبير في تونس كل كل واحد اعطيه حقه هو خويا اللي تعب معنا امها ويهز يهز ويردها ومنها ما بتعرف مسكينه هي تعمل في الدياليز وعندها ذيك ذق الفده يعني لازم وباراليزي يعني براسك آه، في الجمعه لازم يهزها مره اثنين وهو موظف صراحه الانسان يتكلم الحق هو تعب خويا الكبير يعني تعب يا اخويا علاقه تونس كأي المهاجرين الكل آه، المروحه لتونس اوبليجي البيي تغلى ما تغلاش اوبليجي ليش اول حاجه قبل كنا نروحوا على خاطر الوالدين تو الوالدين توفوا تو شو اللي لازم نعملوا لازمنا نروحوا على خاطر الصغار باش الصغار ياخذوا العقد العادات والتقاليد ويعرفوا يعني كيفاش عيشتنا احنا في الريف و يعني عيش عيشتنا احنا كتوانسه اذا كان ما نروحش بهم انا امور كل مره في العام بعث لهم نقول علاش هما ما يعملوش هكا ولا هكا هذه obligé علينا هذا تخمم الاولاني وفي الفتير اخويا والله آه، يا حبذا الانسان لو كان عنده معناها الموايا يعني يولي يعني يخمم هكا في مشروع ان شاء الله الواحد عندي هكا مشروع صغير نحب نعمله في تونس وفي الاخر بكل الواحد مش باش تقرب باش تقرب في تونس ال retraite نتاعو كله في تونس تنجم انت عندك روتريات ما عندك ما تعمل ما روح لبلادك خير على الاقل شم ريحه ترابك